Bumbu layangan layang lor Nengah dulu ini kirim tak? Lihat tau mumbul bro ini? Hanya tau, test trip berarti Test trip layangan Papangan lor kita lihat test drive-nya layangan bapangan samaannya kurang gede nih ki eh kita kurang gede ki gelok ngesorannya sak mono kita kurang gede ngesorannya sak mono kui minimal jane sak dawane anu kuya ya daplangane kuwi ya iso-iso malah luwe ya. Oh ya kita lihat saja. Wah, langsung lur. Mending An Tăng Nguyễn Hàng sông cả Ôi do Lấy yo, yo cho lo này Còn đồ này mà dạ con không tau ora kuwi? Langsung munggah ya mending ya. Hmm. Pinter hmm. ini. Tak kira kurang gedene sawangan lho kaya cuwili sawangan iki. Sawangane padha kaya cili tapi pas apa kaku sawangane. Sawangane abot dadi pas wanteng. rene. Dua layangan ya? Dua sing duwe iki. Oh. Ternyata ngejrek. Benane sik lur. Dibenane dhewe lho. Mereng waduh kurang idul kurang idul didik layangannya di benaknya saya kabel kita lihat sawangannya rata banter ya Oh, gini ya, guys. Apa ini jagung ini bang pateh nek roh nus Paran jagungnya bolong-bolong bang Kena apa ini ular apa bingi Jagungnya bolong-bolong lor ini hama ini kena hama hama bolong-bolong sama ular lo bang pate jagung bolong-bolong Palnya lo? Hah? Ya senar cuwi ini ternyata kurang dawa orang cuwi senar wi. Anteng kok. Padahal dur seanteng wi.